कमी है इसे थोड़ा टाइम चाहिए चूड़ी पहन ली है और मंगल सूत्र पहन लिए ये है चूड़ी मंगल सूत्र पहन चूतिया कुत्ता कहेंगे